Je sais pas si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais moi perso, je prends le verre et je le bois tellement j'ai chaud. Non, sérieusement, je me suis rendu compte que c'était la canicule quand je pouvais pas sortir de chez moi. Bon, faut savoir que je fais partie des gens qui préfèrent avoir froid que avoir chaud. Tout simplement car si dans mon lit j'ai trop froid, bah je rajoute une couverture, alors que si j'ai trop chaud... Euh, D'ailleurs, je vous présente mon nouveau meilleur ami, le ventilateur. Il fait un peu de bruit, mais il est super sympa. Quel bâtard Il y a 6 mois, c'était moi son meilleur ami. Je vous apprends rien en disant qu'une voiture en plein cagnard, c'est un véritable four à pizza tellement c'est chaud, mais est-ce que vous, vous avez déjà essayé de faire cuire un œuf sur le toit d'une voiture Ah, voilà Parfait, maintenant on revient dans 3 heures pour voir si c'est cuit. Non, en vérité, à part être collant et un peu chaud, l'œuf n'avait apparemment pas cuit. Et évidemment, personne n'est assez fou pour goûter ça. Ah, si, si, si, il l'a fait. Ok, très bien, bah du coup, on a la confirmation que c'était bel et bien pas cuit. J'ai énuméré une petite liste des autres trucs relous avec la canicule. Alors... Il y a, les coups de soleil, donc euh, ça c'est un peu relou. Il y a les douches, on doit en prendre 10 fois plus, donc je suis passé à une par semaine si je dis pas de bêtises. Il y a les feux de forêt, ça euh, tout le monde est d'accord je pense. Et il y a la fonte des glaces, et ça, franchement, c'est bien relou. Bon, je pense que vous avez compris que moi et la canicule, euh, c'est pas trop ça, mais j'ai décidé de vous le dire avec une petite musique hein, que, que j'ai écrite tout à l'heure, donc euh, soyez sympa. <clears throat> Hop, la musique. Je te présente la caniculée, la voiture ardente Je vais finir par vendre des glaçons pour me faire de l'argent Je des piscines à la sueur de mon front Et toi tu cries sur place comme une broche de mouton J'ai chaud je me plains et si j'ai froid je me plains aussi je sors plus chez moi, je préfère grailler du pain rassis J'ai mal aux yeux en regardant ce corps ardent L'été et la chaleur, c'était bien mieux avant Moi la chaleur, ça me fatigue tout ça à cause du réchauffement climatique. Dans la poubelle, faut le mettre votre plastique. Tellement j'ai chaud, ça fait longtemps que j'ai pas mis de polaire. Si moi j'ai chaud, est sur ce polaire La canicule, on nous en... dis des gros mots, j'en ai plus rien à faire. Je me déplace pas sans mon camion citerne. Si t'es avec moi, c'est le soleil qui va monter en l'air. Saurais-tu me donner les raisons pour lesquelles tu te lèves dans la nuit Ah, bien sûr que oui. Petit 1 est sûr qui me colle dans mon lit. Mais c'est aussi qu'il y a aucune position qui me convient. Puis petit 2, mon ventilo est sympa. Hey. Mais niveau beau, c'est pas ça. Quand j'ai enfin trouvé le sommeil, je me fais réveiller par un moustique qui me chuchote à l'oreille. C'est bon, j'ai eu ce fils de je vais enfin pouvoir dormir et c'est le but. Pendant que le versus avait lieu, les celsius sont augmentés. Maintenant je suis bien trop en forme pour fermer l'œil. Hey, hey, Tellement j'ai chaud, ça fait longtemps que j'ai pas mis de polaire. Si moi j'ai chaud, skin est sur ce polaire. La canicule, elle nous encule. Je des gros mots, j'en ai plus rien à faire. Je me déplace pas sur mon camion citerne. Si t'es avec moi, c'est le soleil qui va monter en l'air.